dawuh Kanjeng Nabi Sya'ban Rajabu syahrullah wa Sya'banu Syahr wa Ramadhanu syahru ummati Rajab iku wani Allah bulan sing paling mulia wa Sya'banu syahri Syaban wulanku, wulane kinten Kanjeng Nabi. Wa Ramadhanu syahru umati. Ramadan iki wulane umatku. Quran diturunaken dateng umate kanjeng Nabi Muhammad mula kula terpengaruh nopo yang ngaji akan Mbah Khudar kalau wau niku wis ngungkuli dawuh kiai niku ora ngaten to Terus kula niku pun ajeng mboten ngomong niki. Pergi mun kadung didisiki. Dawe Kanjeng Nabi Rajab ulane Allah. Syaban wulanku wulani kanjeng Nabi Ramadan wulani umatku upamanu rano wulan Ramadan yo kiai kiai tok nang ngaten ngendikane wae oke. lho nggih oh niku bener bener iku ora keliru lho nggih Dus wulan Ramadan berkah wulan Ramadan niku ndadekaken wong diparingi gampang mlebu swarga sebab wonten ing wulan Ramadan dawuh Kanjeng Nabi khufidat asyayatin dicancang setan iki dene ana wong kok isih katos setan kadung kulino niku ora ngono wonten warumiatis syayatin terus tenggene bulan Ramadan niki bulan sing dimulyakaken mulya keranten umate Kanjeng Nabi Muhammad niki Allah sampai Kanjeng Nabi wa Ramadanu syahru ummati Ramadan iku dadi wulane umat ingsun Permila saya menika wulan Ramadan niki dadi wulan sing ngetingalaken Allah mulia no agomo Islam ditinggalkan wonten ing bulan roh Ramadan. Wulan Ramadan temurune Quran wonten ing wulan napa Ramadan. Kanjeng Nabi diparingi menang. Ketingal kemenangane Kanjeng Nabi inggih wonten ing wulan Ramadan, perang Badar. niki Allah naliko pas puncak kemenangan niku pun sakit lepas wonten ing bulan Ramadan Fathi Makkah Inna fatahna laka fatham mubinah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Bila tertarik napa ingkang dipun ngendikaken Mas Khudar kalau kula. Upamane ora ana wulan Ramadan. Ya ora karu-karuan, nggih napa mboten, Pak? Lan wulan Ramadan pancen mulyane ya nalika umate Kanjeng Nabi. Sebab sederenge onten umate Kanjeng Nabi dawe Allah inna iddatasyuhuri indallahi sana asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum wilangane sak setahun iku rolas bulan setahun rolas bulan suro sapar mulut baju mulut majil awal majil akhir recep wah poso sawal selo besar pindah niki kali welas kali welas niku sing dimulyakno Allah melai Allah dalam langit bumi mung papat tok pinten sekawan dengan dikakan kanjeng Nabi arba'atun mindaha fardun wasalasun mutawalir. sing siji ijen rojab sing telu gandeng zil Zilhijjah, Muharram. bintan ini bintan ini sekaw. Terus Allah namal bulan sing mulia asal niku sekawan. Recep Syahrullah. Ditambah kangge haji selo besar. Ditambah ditutup bulan sing mulia munggu Allah Muharram. Jadi loro disebut Syahrullah Recep Muharram loro wulan sing kanggo akan Ka'bah gini ku selo kalian apa besar ning sak sampunipun kanjeng nabi diutus pertama kali ditambah tiga ya tiga panjang papa tambah telu nggih pinten itu gini ku tambah bulan ruah bulan Ramadan bulan syawal terus niki tambahan sausai kancing Nabi jadi sehingga bulan mulia renteng genep pinden, pinden pitung niki Allah jadi bulan pun kancing Nabi mulai Recep diarani Syahrullah ditutup bulan Muharram surah Syahrullah Syaban sampai Selo tetap mulia itu apa sebab itu niki sebab kancing Nabi dikandut dening ibu Kanjeng Nabi niku ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah Abdullah pikanto Aminah bobot mulai rejep jadi rejep ruah poso sawal solo besar sura, sura pinten pitu pitu iki akhir bocah utuh teng kandhutane ibu niku nek empun ganep yuswa pinten 6 wulan jangkep manjing pinten pitu mila wong Jawa niki sampai saniki ojo diwah-wah nek pitu ya dipitoni mergi wonten kiai anyar iku milih patang ulan niki mazhab kiai anyar Gue kula napa niku kathah aku iku gak wani ngomong ora ning loro gak wani niki nggih to nggih ditentang kiai akeh niku kathah sak sing duwe karep sing penting papat jadi pitu itu sunat ya orang yang muka aku sing penting ya pitu wong pitu itu hari jadi gini apa betul pak jadi kapan wis pitung ulan niki bayi jadi lah Allah subhanahu wa ta'ala damel bayi jadi unik diitu untung ngangge wul rembulan ora usah ngitung hariane Mane jere cara kiai kuno ora pitung wulan pitung mencorong pitung napa mencorong Sebab kanjeng Nabi dikandut ibune niki tanggal 10 10 Recep Oke Suci Recep Ruah Poso Sawal Solo Besar Suro Sapar Mulut lahir Songo Songo pas Nah yang sangat nih Mau oleh rolas udino Jadi hitungan ini hitungan rembulan Ora butuh dino Butai men men sarong. Jadi kandutan hamil tanggal 10 Rejab. Podo karo hamil tanggal siji Rejab. Asal wis genep enam bulan rejep ruah kosong sawal selo besar surah wis jadi entek suro tanggal telung puluh berarti janin telah jadi niki Allah pokoknya kulon ini cerita aneh kuno yang bisa ini hilang pengertiannya jadi kiai ini wai hilang apa mana liane kurang atau enggak okay? Permila saya menikah, pulau tertarik. Karena nopo saya ingin akan penyanyi pun Pak kalau mau sampai pulau terangkan tak lengkapi. Jadi pitu niki minongko jadi opo pengadatan Jawa sing jadi pokok ramene agomo es Jadi Indonesia niki mulai Sabang sampai Maroke rame Islam iso angel digoyah Islam sakwuse Islam rame ning tanah Jawa madeg masjid bin sedurunge madeg masjid bintoro niku sulit apa menang dibayangkan sudah tidak mungkin akan menang wani kula niku timbang adoh wae karo Aceh niku kok cocok tenan ora patek kula niku nggih to nggih kada serambi Mekah iku gak cocok aku Mekah ora duwe serambi paham to mboten nggih wani kono ana OGM organi gerakan apa OGM apa gam gerakan Aceh napa merdeka jadi Indonesia ana sayang sing kulon ana gam Wong menawa teteng Aceh sing wetan ana OPM organisasi Papua Merdeka lah Indonesia iki target Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia Walaupun ora Jawa entek apa meneh ora Jawa Tengah Wah, Jawa Tengah ini jenenge sentral Jawa. Sentral Jawa. Biyen nalika Indonesia sakwise londo gawe polusional kedua serangan pengkali sing seluruh kota-kota se-Indonesia diduduki londo London niku nggadah cita-cita negara federal. Mulai biar melok federal apa melok RI. Lo itu semua mulai Sabang Maroke negara ini negara sing dibentuk London. Kalau ini Jawa Timur Ono negara Madura, Ono negara Jawa Timur. Jawa Barat negara Pasundan. Tapi Jawa Tengah utuh negara Republik Indonesia. Ibu kota Yogyakarta. Orang kapital Jawa Tengah, Allah, minna wa minkum takobal ya kali. Mila niki Jawa Tengah iku aja anggap gemen-gemen. Gua ajeng Jawa Tengah niki. Mulai jenenge sentral Jawa, Jawa sentral. Sentral itu pusat. Jadi kan nek delok Indonesia itu delok wong Jawa Tengah. Niku mulai Nabi Adam, bukan kemen-kemen. mulai Nabi Adam Hindu niku asale cerita lutung kesarung ning Jawa Barat Saman nate ningali cerita lutung kesarung apa dereng ketek iku Jawa Barat ning dadine Hindu ning Jawa Tengah ora ana candi kaya Ngoro mula wong NU mulai ana muktamar NU ditadi cabang-cabang iku muktamar sing ana ing Jawa Tengah tahun 19 wali NU iku gua mesti sakit kene ilangi Jawa Tengah Islam iso masuk di Nusantara sak sampunipun madeg masjid bin nalika kota teng Aceh ape mlebu ning gone kerinci wae gak iso mergo kerinci ku suwur ngilmu hitam ya wong Islam mau kalah karo ngilmu hitam ning bareng madeg masjid bintoro rawe rawe rantas malang-malang putri seluruh Indonesia jadi mayoritas agama nopo Islam niki Jawa Tengah jadi RI kapitalnya Jawa Tengah Bian G30S itu lubang buaya tapi penyelesaiannya di Kodam Jaya niki Allah Kodam Jaya, Kodam apa Depo Negara. Niku Allah. Mila saya menikah niki. Mulane gede NU NO iku mergo cabang sakuse Surabaya iku blura. Blarah tenan ya. ya. Niki Jawa Tengah niki dados pusat segala apapun yang terjadi untuk sebagai patokan itu Jawa Jawa Tengah niki Allah enggak senajan proklamasi ninggone Jakarta tapi penyelesaian semua perundingan dikendalikan dari Jawa Tengah ini Jogja Mila saya menikah niki kulo intern sami-sami wong bluro. Kulo piambak niku TI bluro. Mbah kulo niku asal keng wetane wetane gini wetane niku rumah sakit wetan terus wetane lawean terus kawin lasem kawin bunan bunan gadah putra namini pun mukhdor mukhdor gadah putra jadi kiai sing siji nurono gus ali sidoarjo sing siji nurunno sarang sing siji telu nurunakan datang tuban terus pondok teluniku sangking bah mukhdor tiyek pundi loro para sederek sedaya ingkang kawula mulyakaken aku kula tertarik apa yang diucapkan oleh Pak Khudor kalau si tetep nih kula wulan Ramadan ini wulan sing disuciakan dening Allah Wulan niku lagi niku wong sak Jawa iku kok Islam kabeh. Mergo wong Jawa iku wulane nganggo sura sapar. Nek ana nganggo wulan Januari, Februari, Maret iku jaman dhewe jenenge wulane londo lho. Ya kowe londo ta melok Jawa. Niku jaman kula alit. Lah sura sapar mulut niki rembulan. Januari, Februari, Maret niku sereng ngene. Zaman angen-angen. Nek wulan srengenge. Niku dinggo wulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, iktungan geser srengenge ngalor karo ngidul niki kiyen bundi niki mriko niki kiyen bundi mriko dados nek pancen itungan Januari Februari Maret April niku itungan geser srengenge ngidul lo bawa ngalih. Ditung. Paman pas kidul bulan Januari, Februari, Maret. ya Jadi srengenge kok pas kidul niku wonten bulan napa? Maret. Srengenge kok pas selor April, Mei, Juni. Jadi Juni tenglor pas, Maret ting kidul pas. Jenenge garis lintang. Lintang niku ma ma malah. Lah saniki nek rembulan niku diitung garis bujur. Ngangetan kula. Ning sing didelok ora ngulone nanging ngetan. sampean tinggal ini nggih iki kaya Quran mendalam sampean nggih nek tanggal 1 sakniki rembulan temudi nek tanggal 14 temudi wetan jadi nek wong iku kepengin iso mlebu swarga kudu roh mujur sik aja malang kowe tak kandani ya Gini mau iki engko sik rungokno niki ya. Dadi dalan swarga niku sing malang napa sing mujur? Mujur. Niki Allah. Jadi nek rembulan iki jal, apa garis bujur. Matahari garis apa? Lintang. Niki Allah. Lah niki Allah ngendikaaken teng Quran sing pas menusa niku nganggo lin. Bujur apa nganggo marang. Dawe Allah yas'aluna 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. ka wong takon ning sliramu kabeh, Mat. 'Anil ahillah saya rembulan iku ini manusia, jadi kue ngitung Saya isok sampai tok swarga iku hitungan nek ngangge napa Bulan Wah mbah mbah udar mau wah gede banget Nanti akan bulan napa Ramadan niku no pas rembulan pas serengenge? Hah? Rembulan. Jadi rembulan niku garis bujo ya garis bujo sing cocok karo manusia nek ana wong kok mlakune miring iku ora asli tak kandhane ya sing kapra manusia niku nek mlaku miring napa mujur gaya anak kok miring gak dadi wis tak kandhane ya Oh, iya nama-nama. Oh ini Quran lagi sayat tadi. Aku mau takut kalian Mas Bundar. Quran sing paling jowo surate surat napa Baqarah. Hmm. Iku ayat yang surat aluna ka 'anil akhirah. Qul hiya nas. Kanda no yo ya, Wong bloro kandhani bulan itu waktunya manusia lah manusia itu nek apik mlebu swarga jadi ana wong kok iso mlebu swarga mergo iso duwe hitungan rem bulan jajan mbah udur wah penting dikurangan to nggih nggih to mboten wae sakmene ramadan wis ya Allah